Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, ya, Kalau nak klik, ini masih kita. Hot serunya. Abe marah jauh selama abe lah juga kata orang jatuh ni kan Dok wano Masa nak murid Buruk baik kau lawa. lawan Ambolah juga isteri bini abe lah juga suami tu laki adik Bapa Abe buat perangai gitu Abe marah jauh selama abe Tidak tuan menteri Maya Nila juga bagi aku tahu pei pengaruh nafsu pada kedi kamu. Malunya aku makanya kamu menikah dengan kamu menjadikan istri aku. Siapa kena aku bercerita dengan Tuan Menteri dewi? Siapa Tuan Menteri dewi mata tak nampak corek pada kedi kamu? Tak suruh bila nak lah, ambil benuh masa dulu tak kalau mula. Masa dia ambil aku tak kira masa jadi rebuh mula. Awak kira jadi bulu ni Adik saya sungguh lapar di abis kamu Tidak tuan berterima yang orang Mujib panggil lagi abis para kedi aku Sekarang ini aku sudah tahu doh pai antau mau Aku tahu kamu ni siapa dia tuan berterima yang orang Abis kamu Janganlah juga abis baki usaha sadu tak kalah mulu. Adik rasa kecil hati Abis jangin Abis jangin Abis siamu Tidak tuan berterima yang murah Mu jangan pergi tubuh para karya aku Lagu ni buat kali mu benci para karya aku Aku benci kepada diri kamu tuan berterima yang murah Jangin abis kamu lah juga dia abis Lonilah lah juga Adik saya sungguh pada dia abis kamu Kita tak sedut sini lah abis Kali sangat kita lagi lah juga istana negeri ade tidak sini ya tepat orang okay, kayu lego keluarga adik pun kak abe orang okay, kayu ergo juga mari abe kita pergi tidak tuan petri mayamora aku menyesal dan isah doh aku buat doli kepada adina aku tuan petri silewi aku tahu kamu tuan petri mayamora kamu asal rutuk kalau mulut kamu bukil laju kok kata mana siobi biasa. habis mengajar mu habis <laughs> yang ingin bersebut habis betul lah juga adik saya ke habis betul lah juga adik cinta pada kiri habis tidak tahu menerima yang orang kamu baliklah juga tempat dulu asal dulu tak kalau mula kamu tuan menteri Maya Mora Asal dulu Asal silo Di kamu ni Bukilah kata manusia biasa Kamu hatu Gimana apa Tuan Mahwa Kamu balik Tempat asal dulu Tak kalau Pergi Tuan menteri Maya Mora nyanyi nyanyi ambe kamu ni tuan terima yang hara mu tunjuk rupa kamu yang aku nak tengok klik rupa kamu yang mu tunjuk aku tahu dah kamu ni bukan rupa ni kamu ada rupa lah juga asal lutak kalau belum mu tunjuk Baiklah juga Abel mengajar seramu Berapa kali adik rayu pula dari abe abel tak dengar Abe nak tengok kau rupa ada benar. Aku nak klik. Aku nak klik. Kau terima yang Aku nak klik. Inilah juga abu rupa adik sebenar, Abe. Abe kamu selamat tinggal dan juga Abe Nyesanya aku buat istri. Jemale botomah mahwajar wano Inilah juga bagi aku tahu Aku nikah kahwin dengan Jemalai sahabatlah sahabat aku pergi garukan dengan adik aku Tuan Menteri Sri Dewi. Aku lupa pada ke rumah hidup hidupnya sana Isa hari ni kena balik tau di dalam lagi Kuala Dua. lah cukup adik aku Tuan Menteri Sri Dewi. Maklumlah saja aku dengan dia ni. Dapat anak do, dapat cucu, dapat keluarga riuh sama geruk mito. Cukup lekat senilin ni maka kenyai tidur di ni basuh. Adik Tuan Priti Dewi Adik Abang Sudah menyesal dah adik Maka Mak Raja selama sore Ah, baliklah juga di tempat asal dulu tak kalau mula. Maka kini tidur juga mana basuh selimut lindu. Berkasih saya lah juga dengan keluarga. Perkasa saya jadi regok dengan anak baru Anu lama anak kasih saya cinta menyita di dalam kapur benar lagi dalam seluruh tanah Jawa. Amor juga gaji mundur lak semano. Siabuknya perut di amor sore. Sebab apa nak amor meraja seramu duduk dalam di dalam istana maka kenyang tidur juga. Tapi emang gusting bunyi kata lah juga kau bangi Habis kayak jelato tak tahu kau hulu tak tahu kau hilir Saiko bapak jin yang paling ganas Dia mengucar dari kapur benar negeri Kucar kawasan lah juga istana Hari ni Amor nak kita tengok kelih dengan ayat permen dengan cakap ulama Amor hari ni sekabuk perut dulu Kalau Amor tak pergi jumpa orang tua Pak Dogo Amor nak tanya Pak Dogo boleh kau tidak Amor nak pergi belawai pengasuh ke tua pak dogo pengasuh. Pati semua tuanku raja muda lah semana. Kuano tuanku nampak gaduh. Selama kini tuanku tak gaduh begini. Dengan pucak wajah muruk arna masa. Bapa tuanku raja muda lah semana. Pengasuh ke tua pak dogo pengasuh. Kalau setahun ni kat Kusina, nampak kami kena gila juga kerja sendiri. Kami kena pergi lah juga bunuh sendiri pengatur itu apa dogo. Sapo dia tu aku nak bunuh. Tu goyak lah juga pada dipati oleh tu apa dogo. Buruk baik cuman lawa patik lah semua tu dalai berkata dewa sa'ala tunggal semua tu dalai kata-kata patik dewa saya tinggal. Tu aku nak bunuh sapo tu ke raja muda. Begini pengatur itu apa dogo. Kami nak bunuh lah juga seekor binatang paling ganas. Ni mai dua nado dok mengucari kawasan di dalam negara Kuala Dua. Tu aku raja muda. Tak sebunuh lah tu aku. Soalnya anak jing peribaru ni. Biar patik bunuh sendiri. Tu nama nak bunuh. Patik bunuh ku. Patik rasa kalau gelai bunuh. Tak habis makri, tak habis makasuk. Tu aku tak solusi. Tu aku baliklah bersama. Hidup sendiri ni bersama lah juga. Abis tu aku makan seramo. Muka dia baru balik tu aku. Soal jin, soal di jin suruh Baiklah juga. Aku orang tua pok dogong. Jini bukila kata jin jauh-jauh. bukila kata jin tu di tidak gua tidak ada bukit hidup. Jini cuma jin kau se ibarat kata di dalam rumah tunduk. Jini aku nak panggil saya dengan woyoh lah. Orang lain tak boleh Jini. Boy yang ngasai bakal boleh bunuh.